primer semestre de 2014 realizada por Asime recolle que no sector hai empregadas 54.300 persoas, 20.000 menos que no ano 2008, por parte de 3.536 empresas. O naval presenta os valores máis baixos de todo o histórico dende 2005, con 5.457 afiliados á Seguridade Social no mes de suño, 82 menos que en decembro do 2013 e 436 menos que en suño deste mesmo ano ano. Ao longo deste ano xeneráronse apenas 300 postos de traballo dos milleiros de postos de traballo que o presidente da Xunta prometera grazas á venda de barreras. A automoción, que emprega 13.652 personas, ten sufrido na comunidade un descenso da produción dun 6,8%, 15.366 unidades menos con respecto ao primer semestre de 2013 e o Goberno fala de recuperación económica e de industria 4.0 Realmente é unha tomadura de pelo o que vostedes lle fan os galegos e a galegas. Galiza ten máis de 5 millóns de mil metros cuadrados de chan industrial disponibles pendentes de venda. As diferentes administracións das que dependen, Fomento, Xunta e Diputacións, puxeron en marcha en 2013 medidas que van dende bonificacións puntuais ou rebaixas no prezo do terreo a mecanismos como aluguer con opción a compra para dar saída a toda a superficie. O resultado En adquisición e instalación de novas empresas foi limitado e a maleza sigue invadindo as parcelas nos parques galegos. En suño do ano 2013, o plan de venda de chan empresarial para facilitar o acceso aos 2,8 millóns de metros cuadrados non deu o resultado previsto. Hoxe hai disponibles 960 parcelas das 964 que tiña o Instituto Galego de Vivenda en Solo a 31 de decembro de 2013, é dicir, vendeuse o 0,2%. Incluían descontos dun 20% por pagamento en man, prezos que variaban desde 14,4 a 208 metros, eh, euros por metro cuadrado dependendo da localización da parcela. Sete meses despois lograron comercializarse preto de 50.000 metros cuadrados únicamente por un valor de 2,79 millóns de euros. Agora se volve a baixar o prezo. A Xunta prepara para unha rebaixa de entre un 15 e o 50% dependendo das zonas. Esta única medida concreta do Plan de Impulso Industrial que pretende crear 50.000 empregos de aquí ao 2020. Realmente vostedes se creen que o único problema que hai en este país para que non se cree industria é o prezo do chan industrial? Creen que esa única medida que hai que tomar e xa está? Que van a aparecer os emprendedores e as empresas? Evidentemente non vai ser así. A campaña de saldos no chan industrial afectará a un millón de metros cuadrados e as rebaixas oscilarán entre o 50% en Lugo, Ourense e Ferrolterra, 15% na Costa da Morte nos municipios limítrofes con Portugal e en Santiago, e no resto dos parques eh, non urbanos do resto de Galiza se abaratarán nun 30%. Con esta hacienda, a Xunta pretende buscar o equilibrio entre os sectores tradicionais e aposta por sectores de futuro, consolidar a implantación, así como a cultura cultura, da innovación, o emprendemento, De verdade que son os reis da propaganda. Rebaixan o precio do chan industrial e parece vostedes que acaban de montar a NASA en Galiza. Son alucinantes, alucinantes. A única medida que toman. Falan vostedes da factoría industrial 4.0, unha factoría industrial donde temos unha plantilla, un, unha man de obra maioritariamente sin formación e a que tampouco se lle dá formación se a miramos co diñeiro de formación vai para os amigos do Partido Popular sin investigación e con salarios de miserias. Apostan ademais pola FP dual que tampouco vai solucionar o problema. Pero máis importante que así hai un problema moi importante que reclaman a SIME e todos os empresarios para poder traballar en Galiza e é a estabilidade e maior competitividade dos precios eh, dos costes enerxéticos. Aí temos o problema da Alcoa. Vostedes permiten que as eléctricas sigan esquilmando este país que pechen as empresas por non poder facer frente ás facturas da electricidade e, mentres tanto, venden fume aos, em, aos empresarios, aos emprendedores e aos desempregados desesperados porque non poden prosperar nin acadar un traballo. Polo tanto, nos eh, vamos a apoiar esta iniciativa, inda que presentamos unha emenda de adición para que en dito plan de xestión e dinamización do solo eh, e eh, industrial se, eh, se introduzcan mecanismos de coordinación e colaboración entre polígonos industriais, empresas Remate, e administracións. Remato xa para mellorar os servizos de transporte, suministro eléctrico, agua, TICs, servicios de prevención de saúde laboral, etcétera, etcétera etcétera. Nada máis, muchas. Moitas grazas. Polo Bloque Nacionalista Galego ten a palabra o señor Pombo